będzie karmić już więcej Młotek, młotek wystąpi przeciwko ręce Szyby, szyby na ulicach piją się same Pisma, pisma przestaną dochodzić, przestaną A prąd nabędzie świadomość przeciwko innym ekranom Alkohol, alkohol przestanie działać, ale kościoły też Praca, praca ustąpi walce, a polityka drukarką 3D Samoloty z banknotów uderzą o wieżę z moment Wszystko stanie na moment A prąd! nabędzie świadomość I popłynie odwrotnie, a prąd Nabędzie świadomość I popłynie odwrotnie Wysokie płoty będą jak pomnik naszego spokoju I naszej wojny Wysokie płoty naszej wojny Wysokie płoty będą jak pomnik naszego spokoju i naszej wojny